Thank you. Kararla yanlışları kovaladım Kazayla haksızları yaraladım Zamanla adımlarımı sayamadım Ben bir kaltağı yıllarımı harcadım Sözlerle yaşadıklarımı anlatır Müzikle kulaklarını kanatır Keyifle yok olmanı izler Ve en baştan yaratır kanaat ederim Yine dolduruyorum beyaz sayfaları Okuyorum geriye kalanları Duymuyorum gereksiz alayları Hayal bile kurmadan yaşıyorum hayatımı Fotoğraflarda bile gülemezdim ben Oysa ki yalanlardan hep şüphelendim Yazdıklarım etkiler seni derinden Belki de eğlenen kişi bendim Sen de artık sıkılmadın mı şarkılarda kendi adını duymaktan Aslında bu seni sen yapandı Hiç sıkılmamıştım yüzüne bakmaktan Bence daire kalmalıydık en baştan her gece aynı anda yatmalıydık Rüyalarda mı bulaşacaktık zaman saatlerce uyuma dalgasıyla aldatıldım Bana kalemim gerçekleri gösterdi tek ihtiyacım olan yazıp çizmekti Aynı zamanda mikrofonu söylemekte son dizi burada alır yerini Bir gün gökyüzüne sordum hep yangın var yakar içimi Geceleri yıldızlarla doğdum sabaha kalmadan tut ellerimi Bir gün gökyüzüne sordum hep yangın var yakar içimi Geceleri yıldızlarla doğdum Sabaha kalmadan tut ellerimi soranlara anlatmak istemezsin Saçmalıklarla ilerleyemezsin Bir gün lanet birini seversin Sanki özellikle onu seçersin Ortama uymak istiyorsan ama kendin olamıyorsan Ayak uydurmaya çalışma dostum Eğlenmiyoruz biz burada Bu sefer okuyorum yazdıklarımı Yakıyorum üstüne sigaramı Görüyorum neler yaptığımı Hayaline gerek var yaşıyorum hayatımı Bir kaltak uğruna şarkıları kirletemem Bir daha böyle bir oyuna gelemem Unutmak değildi ki meselem Bensiz hayatın aslında bir cehennem Uzun zaman geçmedi belki Pişmanlıklardan uzağım dostum İntikam sırası bana geldi Artık ben de senin gibi suçluyum İllegal işlerden hızla uzaklaştım Eski benden bilekle kaçtım İhtimal vermeyenlere şarkımı açtım Yeni bir gün doğdu ve ben yattım Bir gün gökyüzüne sordum Hep yangın var yakar içimi Geceleri yıldızlarla doğdum Sabaha kalmadan tut ellerimi Bir gün gökyüzüne sordum Hep yangın var yakar içimi Geceleri yıldızlarla doğdum Sabaha kalmadan tut ellerimi Thank